Всем привет! Сейчас я сыграю песню «В траве сидел кузнечик», но сделаю это разными приемами игры на гитаре. Поехали! траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. В траве сидел кузнечик, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Давай. Раз, два, два три, четыре. Рави сидел кузнечик, совсем как огуречик. Рави сидел кузнечик, совсем... Я уже слова Зелененький, Давай сидел кузнечик, совсем как огуречик, траве сидел кузнечик, зелененький он был. А, я даже слов не знал. Представьте себе. Я даже слов не знал, а, оказывается. А, подожди, а да слова найдем? Всю текст надо учить. <laughs>